bilang jangan pernah menolak laki-laki yang belum mapan. Karena kalau laki-laki sudah mapan, seleranya juga bukan lu. Kamu bukan produk murahan, jadi jangan jual murah. Yang jomblo, kenapa kamu masih jomblo? Ini jawabannya karena hargamu terlalu mahal.